<laughs> これからねすごい景色が参ります わー幸せこんにちはえっとお名前は小町です小町だって小町こんにちはおおかわいい <laughs> おおかわいい <laughs> おお小さくてなんか1キロまでいけるのでしょうかいけいかないでしょう。 <laughs> サンキューで小町ちゃんとの出会いちょっと太ってるすごく可愛いチワホワちゃんでしたで私はなんと後ろですねこちらはもう全部あ桜の並木で今の状態でまだまだ今日は3月の 17日3月の17日山梨県川口湖の花火はまだまだだよ、 <laughs> でもまあ咲咲く時ですね私は皆さんにお知らせお知らせしますもちろん道具も通るしなんかちょっと風が強くて私の声届かないかも 後ろね富士山が見えるでしょうねこれは富士山がいや富士山が申し訳ないですちょっとなんかまだ犬ちゃんと会いたいなでもここはねペットペットが飼ってる人が多いから <laughs> 狙います正直言うと狙います地方は可いくてもう私は 実はね猫を飼いたいすごく猫を飼いたい気持ちで飼うかもしれないが好きです梅雨が好きでなんかいつも日本でやりたいなもうすごく気持ちがありますでもなんとなく えー、っとですね、まあ、やったことがない。 <laughs> やったことがないので、や、やるぜ、 <laughs> やるよ、やるよ、釣り <laughs> まあ、私はそんなに上手ではないけど、まあ、簡単な、何簡単なこととか知ってます。みたいな私は実は、養子の心を持ってます。でも、 まあ私はロシアでねダチャというものがあってそこは田舎の家でそこは子供の時結構子供の時なんか大学の前18歳ままでですねなんかよく毎年の夏つゆついやってた <laughs> まあ友達と一緒に本当のついまあついなんか遊び遊ぶみたいでもしかもなんか全部捕まった あつつつつつと全部なんか魚は釣りをしてからもし何か捕まったらもう元に <laughs> 元のなんか元に戻すというわけでまあねちょっと釣りが好きで日本でやったことがないからぜひやってみたいと思いますしかもね川口湖はちょうどちょうどちょうど良いじゃないかね釣りの。 強い場所強いする場所としてねやってみたい 外はすごかった外はちょっと寒かったもう耳も痛いとんでもないでちょうどよくてお腹が空いてで何を食べようかなその藤川口区ですね <laughs> 山梨それはほうとほうとを食べに来ましたしかも私前も知ってたほ私そのかぼちゃあかぼちゃのほうとほうとうが美味しいからじゃあちょっとかぼちゃのほうとういただきたい 思いますそのお店の名前ですねモニジテイでまあ本当の選択肢はいっぱいあってで私はすごく天ぷらの方天ぷらのセットを頼むかなと ありがとうございますおお美味しそうでしょうなんかもうよだれがよだれが出てしまいましたもううんなと実はね私あまり何も三脚とか持ってないその ほうとうをいただくのは片手でちょっとハードルが高いかもしれないふんあふんこういう時はどうすればよかったのかなえじゃあうんまあと <laughs> とりあえずちょっと頑張ってみますおおいしい。 粒はとても美味しいちょっと待ってうんこうしたらおおこうしたらちょっといけるかもしれないねいやすみません手で <laughs> ちょっと手で 手で天ぷらをなんかこれは何の天ぷらのでしょうかえっと何か草草何かの草ですねでうわちょっと待って エビのとナスとジャガイモもございますでもまあこの味はわかるから、えいただく、うんうん、おいしいちょっと待ってティッシュがないから、うん que só que é ebi no tempura de, né? まだちょっと熱いのででホットは甘いんでなんかスープはとんでもなく美味しいかぼちゃのおかげと次はヌードルですねであ私ちょっとやってみたいやってみますけど当たってね しかも左左手で箸箸を使うのはあんまりないなかったかもしれないなすごいうんじゃあ早速かぼちゃを捕まるかないやでかくて <laughs> 捕まらない <laughs> お捕まった 甘くて美味しいとこれは何でしょううんきのこも美味しいで最後のヌードルですねじゃあちょっと頑張っていや左手は早速チャレンジあでもできなくはない 美味しい全部美味しいおよかったほとでよかったなじゃあこれで <laughs> ゆっくりゆっくり両両手で続きます <laughs> 私はもしかして最強の景色をいただきましたで上の方ですねちょっとこちらは桜の木でまあ初めてのもう、まあ、先先き始めた ね素敵でしょうその桜の枝と後ろはその富士山と私 <laughs> ああよかったよかったと3日3日太陽の3日連続連続で太陽の天気が続く海の天気が続続いてるね幸せ最高